бірінші екінші бөлімдері мен үйдің бесінші қызымын үйде жеті қыз бала анам ұл туамын деп туа берген алайда алла ұл бермей жеті қызды сыйлады анамның мінезі бар үйді басқарып әкеме сөзін жүргізеді әкем байғұс жетім бала әркімнің қолында жалтақтап өскен анам болса баршылық жерде өскен мінезді ерке қыз нағашы әжем орыс қызы атам қазақ сондықтан болар метис анамның сұлулығы басқаларды еріксіз тартатын ауылдағы ең бай малы көп сыйлы үйдің келіні болған анам қызды болған соң күйеуімен үй ішімен сыйыспай ол үйден кетіп тынады бәлкім мінезіне қайын жұрты шыдамаған болу керек бір қызбен қайтып келген анам көп замай, екінші рет тұрмыс құрады өйткені күйеуі үйленген бұл хабар анамның жүрегін жаралаған болар бәлкім ашумен білмеймін енді менің момын әкеме тиіп алған менің әкем анамның бұрынғы күйеуінің үйінде малшы бір жағынан сол үйде өскен яғни менің әкем анамның бірінші күйеуі туыс ағайынды жандар екен анамның қалай қайтып басы бос үйленбеген әкемнің әйелі болып шыға келгенін нақты білмеймін әкем анамның сұлулығына қызыққан болар былай әкем момын болса да сырт келбеті тартымды жігіт қой көзді қою қара қасты қойшаң менің көздерім қастарым әкеме тартып анам сияқты ақ құба қызбын мен де сұлулықтан кенде емеспін бірақ анамның бірінші күйеуден туған әпкем қара қыз болды менің әкемнен туған алты қыз аққұба болдық тек үйдегі ерекшесі сол әпкеміз десе де біз жетіп, сол әпкем дүниеден өткенше әкесінің бөлек екенін білмедік бәріміз бір отбасының қызы секілді өмір сүрдік әкем де әпкемді бізден артық көрмеді анам мен әкем бас қосып ол ауылдан бір жола көшіп кеткен өйткені әкемнің туыстары ұрыс шығарып анамның туыстары да тыныштық бермегендіктен басқа қаланың қашық бір ауылынан көшіп кеткен солай өмір сүріп бірақ анам әкемді сонша басынады байғұс әкем анамды шын сүйеді әйтпесе қашан тастап кетер еді анамның сондай ит мінезіне екінің бірі шыдамас арада қаншама жылдар өтті үлкен әпкелерім тұрмыс құрып кеткен ол кездері мен баламын үлкен әпкем қалада бай жерге келін болды деп анам жер-көкке сыйғызбай мақтайтыны еміс-еміс есімде қалыпты жетінші сыныпқа көшкелі жатқанда анам менің киімдерімді жиып сен қыз қаладағы әпкеңнің үйінде тұрасың деді басында менің алдымдағы менен үш жасқа үлкен әпкеме айтты мектеп бітіруіне соңғы жыл қалған әпкем келіспей мінезі анамның мінезінде еді мен қойып байғұс әкеме ұқсап қалған момын едім кім не десе көне беретін әр үйдің бар шаруасын жасайтын да мен бала кезден мінезді әпкелерім жұмсап сонан үй тірлігіне өте жақын болдым есесіне сабағым нашар бірнеше жыл бұрын үйленген әпкем қанша жыл бала көтермей екі үш жыл аралығында дүниеге тұңғыш қыз баланы әкелді бұлай естігенім болмаса ол сәбиді міне үш жасында көріп жатырмын анам бізді көбаса әпкемнің үйіне әкелген емес әпкем де бауырларын шақырғанын көрмедім осы қызды туғалы әпкем жиі ауырып енді аяқтан тұра алмай қалған көрінеді мен бұл үйге қызметші ретінде келдім десем де болады жаңа мектепке орналасып сыныптастарыммен тез араласып кеттім сыныптағы оқушылар өзім сияқты сабаққа ынтасы жоқ бірақ осы мектепке келгелі мен де сабақ оқуға деген зейінім ашылып ол оқушылардан сәл де болса алды болдым мұғалімдер мақтаған сайын мен де барынша сабақты жақсы оқуға тырысып жүрдім әпкемнің үйінде көп жұмыс жоқ ара-тұра үй жинап тамақты арнайы бір апа күндіз келіп дайындайды мен тек әпкемнің қызын бағамын ал жездем алғаш келген күннен бастап мені жылы жүзбен қарсы алды ауылда әкемнің және басқа да ер адамдардың әбден лас киім киген көзім үйренген жездемді көріп сәл таңғалғаным рас әкімшілікте жұмыс жасайды сондықтан болар үстінде үнемі костюм шалбар қымбат әтір үйге келгенде де тап-таза киімдерін киіп жатар алдында бетіне крем жағып өзіне сондай қатты қарайды ауылдағы анамның өзі олай бетіне крем жақпаған көп аса үйге кеш келеді кейде келмейді сөйтсем көңілдесі бар екен ауру әпкемнің көзінше көңілдесін үйге әкеліп бір төсекте болатын талай көргенмін ол кезде ненің не екенін білмейтін шағым көңілдесі үйге күндіз келеді ол кезде жездем үйдегі тамақ пісіретін апаға ақша беріп екі қызды паркке апарып қыдырып келіңдер дейтін мені қызым дейтін мен парк деген сөзді естігенде қуанып кейін есейіп ес білгенде ғана жездемнің сұмдық әрекетін білдім жалғасы бар